trip. Oh, you must be hungry. <laughs> Thank uh you. -huh.

Thank you. Huwag mong hayaan na ang pagkakamali ang maging dahilan upang di ka sumubok muli. Kung minsan ka nang natapa, nasugatan at hindi malaman kung paano muli nagsisimula. Masyadong umasa sa sariling kakayahan at sa sariling karunungan nagtiwala ng lubusan. Huwag kang magkatubiling subukan. Humakbang paabante kasabay ng pagpupursige at positibong kaisipan. Sa muli mong pagakbang, kasabay na ang tagumpay na hindi lang sarili kakayahan ang dahilan.